құрметті халқым мінекей тағы да біздерді сіздерді ұлт жанды азаматтарды мынау сатқын билік алдауға кірісті қит етсе алаңға шықпасын өздерінің пікірін айтпасын дейді дағы маңдайларынан шертіп ана латифундистерді коррупционерлерді саяси сатқындардың бәрін жинайды да комиссия құрады өткен жолы комиссия құрды жетпіс бес адамнан не бітірді мемлекеттің ақшасын шашты э, халықтың басын қатырды ештеңе бітірген жоқ жер сол бойында сатылатын болып жалға берілетін болып қалды ол комиссияның шешімі солай болды одан кейін тоқаев мырза президент болып сайланғаннан кейін инсоп деген ұйым құрды ол ұйым не бітіріпті қандай адамдарға жанашыр жасапты кімді қолдапты ештеңе жасаған жоқ әлі күнге шейін анда санда жиналып әлеуметтік желіде андай мұндай әңгімелерді айтып халықтың басын қатырып қояды енді мінекей үшінші өткен жолы жетпіс бес болатын болса қазір сексеннің үстінде комиссия құрды байқаңдар кім кірді ол комиссияға жаңағы мен айтқан Э, топтар кірді халыққа жанашмайтын халықтың жек көретін топтар кірді енді менің айтып отырғаным ә, ертең 27 наурызда сағат 12-де шоқан валиханов алаңында сол ескерткіштің жанында біз митингімізді өткізу керек шындықты билікке халыққа айту керек сондықтан э, бауырларым халық ертең келіңдер сол митингті қолдаңдар пікірлеріңді айтыңдар егер керек болатын болса ә, жарты тұрамыз бұл жерде кешке шейін тұрамыз ба тұрамыз тыңдаймыз айтыңдар жүздесеміз пікірлесеміз пікіріміздің бәрін әлеуметтік желіге шығарамыз ертең кездескенше аман сау болайық оның бірінші тармағында тұр мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп тұр яғни бұндай нәрсені бұндай жер мәселесін тіл мәселесін дін мәселесін мұндай үлкен үлкен заңдарды жобаларды істейтін кезде билік халықпен санасу керек қазіргі таңда билік өзінің ойына не тура келсе соны істеп жатқанын біз көріп отырмыз кешегі мынау комиссияның ішінде біз көріп отырмыз терещенконы көріп отырмыз сауэр дегенді көріп отырмыз клиниченко дегенді көріп отырмыз ә, тағы зер деген азаматтарды көріп отырмыз қазақта ұлағатты сөз бар жаңа не дейді оттауы бір күйсеуі басқа дейді бұлар бұл жерде оттағанмен басқа жерде күйсеп отыр бұлардың меңзеп отқан қазақстандан жерін сатып алып ертең басқа жерге кетіп қалуды кім оған кепілдік бере алады бізге кім осы жердің бәрін сатып кетті оны кеше біз комиссияның бірінші отырысын көрдік оған мен қарным ашып отыр ол жердегі азаматтардың көпшілігі дерлік сөзінің біраз нәрсе жерді жаңа жекеменшікке сатуды қолайлап отыр соған барлық алып келдіріп отыр қазіргі таңда ералы тоғжанов деген бауырымыз жаңағы вице премьеріміз ол сол бәрін мақұл бәрін мақұл халықпен келісеміз біз мына комиссияға сенбейміз қоғам белсенділігін қоғамның жаңағы қайраткерлерінен заңгер адамдардан ғалымдардан азаматтар болсын елуге елу болсын сонда ғана біз сенеміз сауда саттық байлыққа бастайды ауыл шаруашылығы тәуелсіздікке бастайды деген еді. мына жер мәселесі қазіргі іс жүзінде бұл тәуелсіздіктің тағдыры осы жер мәселесі қазақ халқының пайдасына шешілсе онда тәуелсіздігіміз бар егер де жер сатылатын болып ту талақай шығатын болса тәуелсіздік деген біз үшін ешқандай мағынасы жоқ құр сөз, сөз болып қалады комиссияның құрамын тізімді қарап отырсаң ішінде жаңағы терешенко сияқты латынфинистерді көргенде екі көзің тас төбеге шығады ол, ол қазақтың сөзін сөйлей ма жан алқымға келіп айта айта жауыр болған жердің дауы қазір жан алқымға келді оны баршаңыз да білесіздер бірақтан үндемей жатқандарыңыз намысымызға тиіп жүр біз мынау отырған жиналған азғантай қауым осы бір қалада жүріп қалалық болып кеткен адамдар емес бұлар ауылдың өрендері кешегі ауылдан өскен адамдар бүгін мен ауылдан енді келдім ауылдың жанайқайын жан сезімдерін құлағыммен көр, ә, көзіммен көріп құлағыммен естіп келдім ауылдың маңайындағы жерлердің барлығы сатылған жекеменшікке бес алты тұяғын бағатын жері жоқ ауылдың бір ғана мен мына қазығұрттың э, ал бүкіл қазақстан бойынша мына интернет арқылы жетіліп, жетіліп жатқан әңгіме осы айналайын жұртым мынау біздің төбеде отырған өкіметіміз шетелдік интервенттердің атап айтамын интервенттердің инвестицияна булығып солардың э, берген ақшасына құлқындары тоймай енді жерімізді сатудың небір амал аялаларын жасап жатыр бұдан артық шыдауға енді уақыт жоқ осы қазақстанда нарыққа байланысты реформалар басталғаннан бастап яғни 30 жылдай осы реформалармен айналысып жүрмін ауыл шаруашылығының реформасы агроөнеркәсіптің реформасы жер реформасы сондықтан э, жаңағы қай кезде қалай басталды неден басталды кімнің мүддесі тұр деген сұрақтарға э, енді ол э, жауап айтылмай жатқан жоқ ол бәрі айтылды бәрі жазылды ол жаңағы мына комиссияның мүшелерінен ақ тізімнен ақ көрінеді ғой жаңағы қорғайтын адамдардың бұл тұрған бер жағындағы несі ал ар жағында басқа адамдар тұр ол нағыз латифундистер нағыз байлар нағыз олигархтар нағыз билікте отырғандар олар жасырын тұр иә мынау бер жағындағылар ол бер жағындағылар болғаннан кейін терещенко сияқты кулагин сияқты ол аты шыққандары ғана ал шықпағандары қанша мысалы құрылған комиссияның мүшелерінің біреуіне де сенбеймін мен және мойындамай бұлар шығарған ә, шешімдеріне мынау елменен жер кетіп жатыр халқым қазақ еді мынау басқаға шықпасаңдар мына елмен жер кетіп бара жатқан қазақ үшін ең ардақты нәрсе бұл ешкімнің жеке меншік емес бұны ата бабамыз тастап кеткен бізге аманат қылып солардың аманатын орындай алсақ бізді қарғыс сатады халқым кеше құрылған комиссияға жұрттың көпшілігі сезімсіздік танытып жатыр мұндай комиссияның қажеті жоқ деп жатыр оған негіз де жоқ емес себебі президент тоқаев халықтың басты талабы жер шетелдіктерге сатылмасын жалға да берілмесін деп парламентке тапсырма бергеннен кейін парламент осыны заң осы жөнінде заң қабылдау керек осы халықтың басты талабы ал қалған жер туралы түйткіл мәселелермен жер, жердің проблемалары жайын мамандар айналысу керек әйтпесе кеше 80 адам жиналып отыр ана жерге екі жүз заңгерден басқасының бәрі әшейін жалпылама проблемаларды айтып отыр ал ол проблемалардың шешу механизмдерін орындалу тетіктерін білмейді олар себебі олар маман емес олар жаңағы әкім министр одан қалса жаңағы анау мынау короче ірі жер қожалықтарының иелері сондықтан да кешегі комиссия құрылған комиссия қажет емес одан кейін оның не үшін қажет емес жайлы айтайын бірінші бұдан бес жыл бұрын құрылған комиссияның шығарған шешімдерінің бүгінге дейін жартысы орындалған жоқ а неге орындалған жоқ тағы да айтамын себебі олар маман болмады олар оның орындалу механизмдерін білмейді сол үшін де комиссия емес тек қана 10-15 мамандардан заңгерлерден жерді жақсы білетін адамдардан құралу керек топ жұмысшы тобы әйтпесе отырып алып әңгіме айтып отыр мен фамилиям бекжанов атым бағдат мен заңгермін қырық екі жыл стажым бар осы ел мен жер қозғалысының басшылары бір жағынан екінші жағынан атқару органы балташ тұрсынбаев пен Э, еркін рақышевтың ынтасымен яғни инициативасымен э, э, жер, кодексіне балама заң жобасы жасалды қырықтан астам статьяға осы жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар жүргізу жөнінде қазақтың жері билікте отырғандардың әкесінен қалған жер емес бұл жер ата бабамыздан аманат болып қалған халықтың жері біздің жеріміз батыр бабаларымыз осы жерді қорғау үшін қолдарына қару алып күресті ә, жандарын қиды ә, біз де күресеміз ешқандай жер қытайға да басқасына да берілмейді отыз жыл болды біз бостандық алғанымыз, егемен ел болғанымызға біз егемен ел болған жоқпыз отыз жылдың ішінде біз құл болдық оның барлығын ба жасап отырған кім жаңа сексен адам ештеңке дейміз анау дейміз мынау дейміз бұның барлығын істеп отырған назарбаев Эй, жер сату деген не сұмдық Эй, астын үстін бәрі сатып біттіңдер ғой аспанға дейін тесіп енді соншама ата бабамыз қаны төгіп осы жерде елім жерім деген ата бабамыздың алдында әруақтардың алдында жер сатамыз деп отырған е бұлардан не үміт не қайыр бұндай адамдардан мына құрып қойған комиссиясында жерім деп елім деп егірейген бір азаматты көріп тұрған жоқпын кетіп бара жатсам ғайыр жер иесі жоқ игерілмей жатқан бар сол жерден бір күрек топырақ алсаң қазір жетіп келеді бұл менің жерім тиме деп сонда бұл қалай болғаны ит сияқты шөпке жатып алып не өзі жемейді не басқаға бермейді туған жерім талдықорғанның қасында қапал ауылы бар соның тауларына тауларында ұшқан аң ұшқан құс жыбырлаған аң қалмады мына жердің туталақайын шығардыңдар ғой аңды жекеменшікке беріп жіберіп ағасын орманшыға берген орманшы аңға қарамаңдар деген ана жекеменшіктер аңның қазір, қазіргі қарауылды мылтықпен бәрін қағып тастап отырады түк ана марал еліктен бастап қабан нелерден тау өшкілерден бір рет алмаған ғой қоян түлкі де жоқ шоқиып отырған сарышұнақ жоқ қағып тастап отырған бәрі меншікке беріп ту талақайлар мына құрылған комиссияға халық сенбейді бұл көбіне негізі әкімдер ана ірі шаруашылық иелері депутаттардан құралып отыр бұл дегеніңіз халықтың кешегі айтқан сөздерінде елемеген деген ал енді осы егер де мына кезекті сатқындық орын алатын болса қазақ халқы ешкім дайын ең басты бұл жерде жаңағы мына сергей терещенко кулагин сауыр тоғжан сияқты смағұлов сияқты ана тайжан сияқты бастағандар сатқындар опасадар бұл комиссияны түгел көзін құрту керек бұл бізге керек емес тоқаевтың уәдесі бар халықтың пікірінсіз мен ешқандай заң қабылдамайды деген кешегі құрылған жер туралы комиссия вот қолдан жасалған комиссия оған терещенко бастап барғаннан кейін түсінікті ғой бүкіл қазақ жерінің бәрін иемденіп отырған латифундистің бірі терещенко мысалы сол терещенко бастаған комиссия комиссия маған бұл тағы да қазақты алды.